La Bastille Fortress. The most notorious prison in Europe. В Європі. А, ну це ж Its Париж. patients have their memories confiscated when they check in. These memories are А, returned when пам'ять they've served все-таки their вертають sentence. потім про. Unable to remember their previous lives, La Bastille's prisoners are convinced that there is nothing to escape to. This twisted penal system is directed by Madame, the ferocious governor of La Bastille. Хазяйка Бастілії Absolute мадам master of якась. their minds, she is the only key to access the servers in the memory Є confinement якийсь center. сервер, який керує тим усім. Тою тюрмою. After my arrest, it was there that I was locked up with the other errorists. Now Edge is sending me back to liberate my comrades and my confiscated memories. Коротше, треба нам попасти в Бастілію в тюрму I і have to вернути admit, назад в The свою prospect of пам'ять. returning there fills me with hope and dread in equal measure. четвертий епізод. Всього має бути їх 8, походу. Так що половина гри є. Що що, паноптік унікум, це так називається ця який. Глава чи епізод я забув. Епізод, походу, там писав. О, тюрьма Бастилія. якось вроді тюрма, але гарніше виглядає, ніж той мусорник. Only Madame has access to the Bastille memory service. А, я понял, нам треба мадам, щоб той мадам забрати доступ, ключі, якісь там чи паролі, чи не знаю, <laughs> око видірнути, щоб потім просканувати, щоб в тих серверах свою пам'ять собі назад. Вот нам подсказочка. Бастилия служеб зона. Так, так, так. Тут, походу, ніхто нас не чіпає, так що поки що можна дуже не напрягатись. Я шукаю підсказки. You break me out and now you expect me to waltz back in there. The errorist movement is counting on you. Терористи. You must break into those servers and free their stolen memories. Free your memories. This Підсказка. is where we rise from the ashes and fight back. От він постійно і всю ігру тут говориться про якихось міфічних ерористів, а з усіх ерористів ми бачили тільки того охотника за за охотниками і отого чувака з бару, і та Ольга Сідова, і це всі ерористи. Так, що тут я бачу? 0,7. 0,5 було би на... О! 0,5! <laughs> Оце... Все, це мій уголок. Я тут собі сижу і нікуди не йду, все. Так, мені треба надпись 0,7, значить це ще не скоро. Тут нема. Так, цей чувак, походу, сканірує все, що бачить. Треба його якось обійти. От, сука. Я ж не знав, що він аж туди захвачує територію. А як мені їх обійти? Ага, там направо є прохід. Тут щось є цікаве. Тут мусить щось бути цікаве, бо так просто не може бути. Йоптую мать, що дійсно нічого тут нема? нічого нема. Треба тікати, тікати сюди. От і якийсь фокус. Нам ще одну штуку і можна буде одночасно двома речами користуватися. А, 0,7. 0,7 теж нормально. Ну але 0,5 це такий стандарт. Турбіна. Бої. Що це я якось так порахіцькі? А, от наша була та турбіна. Цей попробуємо фіганути мощним ударом. О. Так, поки що лупим всіх подряд. Довго Оцей, оцього невидимого треба валити. І тепер ще раз оцього. Зараз все вчаємо тут бистренько. Та ні, не то, оце, от що я хотів. Так, так, не звертаємо увагу, валимо. Меморіс співає тьотя. Я почав скорше собі накачувати фокус. А, ще один є герой національний. Все. Чи ще один є? О, ще їх є дофіга, а не один. Ні, це безсмислено. Тому вже атака йде на мене. А. Щось воно підвисає, мені щось це не подобається. Все. Тишина в камері. Так, так, так. Що, що за такі торможення? О, вроді розвисло. Добре, і що, куди далі? Ой. О, о, там щось було. А як туди попасти? Ага, от сюди може. Я хочу туди, як туди попасти, алло. Ну провіримо. drone destroyed by leapers. That must have been some battle. I wouldn't stand a chance against one of those machines. There's an idea. See if you can't recover the detection module in this broken drone. Сломаний бот. Якісь, коротше, якогось вони обнаружили сломаного бота. Як туди... Я не знаю, як туди піти, так що хайде нахер. Дополнительный модуль для сенсина позволяет вам видеть радиус обнаружения, бо обнаружения бота. Вот це треба, супер. Your sensen can now indicate any drone captors you might come across. Very handy. Це дійсно дуже зручно. І це дуже круто, що воно є. Я туди не можу піти. Коротше, будемо без тої штуки, я не знаю як туди піти, але... Обідно, але вже як є. Повні. Стоп, стоп, чуть не повся. Мені цікаво, я маю йти за ним чи зараз. Ні, я маю йти за ним. Йоп твою мать. А куди тоді тікати? А, в мене є ще одна можливість якось спробувати туди попасти. І це добре. Ну, блядь. А може я просто так можу нажати? Нет! Дивно, я думав, що вже... А, стоп, стоп. Може можна обійти з того боку і там є така сама труба. Ага. Ні, не то. Я не дуже доганяю тут по-любому. А вот, вот. Є. Yeah. Є, я знайшов спосіб туди потрапити. Вот він. Історія Новопарижа. Читаємо. Днік. Історія Новопарижа. Основання Новопарижа. Г- Та тут дофіга є. Так, це. Є. Це. Є. Є. Можна було і не йти, але уже... Уже нехай буде. Не більше нервує і хвилює то, як я зараз маю з тим дебільним ботом, дроном, арт-дроном. Що я з ним маю робити? Куди там тікати? Це що кожен раз так має вилазити. Дивно, дрон помер. А, тут і електро є. Я думаю, звідки мухів дрон. Навколо дрона. Lucky you. Your sensen can now indicate any drone captors you might come across. Very handy. Все одно не дуже я доганяю. Його можна прибити? Ні, не можна. А куди тікати від нього? Сюди хоча б. Ага, вот. Ще одна підсказка, коло якихось незрозумілих штук. То от і оці незрозумілі штуки. Чи їх тут пару? Їх тут походу пару є. Йоп твою мать. А, це не то вообще. Коротше, йдемо за цим чуваком. Він вертається? А ні, він не вертається. Що це пластир був? Да. Значить, йоб твою мать, а ну не підвисай. О. Значить, нам сюди. Ага, труба, я бачу, труба. Є. Ла Bastille. The prison with the human face. Admire the lie. Blind machines serving an automated administration. That smell. That noise. It's getting under my skin. In order to get into the prison, you'll need to intercept an empty cell and use it like an elevator. Ой, тут стільки буде мороки з цими приколами, тягати ці крани в різні сторони. Ого. Я тут зараз гарно напарю собі мозги. І отак тут в цих камерах я буду довго кататись. Що це? Дезінфекція? Угу. This cell. It reminds me of something really Ну а ти як думала, що тут все добре? Даже така тюрьма і то херова. Хоча ця тюрма виглядає ліпше, ніж Oh, все, що в нас зараз є. I remember this place. The hopelessness. Like I, I was never gonna leave. The lower down they keep you, the more of you they take away. They strip memories like old prisons used to take away belts and shoelaces. How. How far did I fall? Hey, sis. Nilin. This place has no hold over you anymore. Так, я чуть не попався на дрона, але він походу мене не дістав. Той вроді би не рухається. Цей має конічний пункт. Я вспію, я вспію. Є. Нафіг. Сюди я можу зайти. Да. самого. Дальше що? Яха-муха. Ох, ёб твою мать. Я даже навіть не знаю, куди йти. Може сюди не треба було йти. Але це ж лінійна херня, тут куди б ти не пішов все одно. Тут у нас просто підсказка. Надіюсь, що я найду то, що там показано. Кожен раз треба це нажимати ще й до того. Так, куди розігнався? Ясно. Коротше, добре, на цьому будемо закінчувати. Всім пока.